Estamos en Punta Raza, límite sur de la Bahía San Borombón, acá en un cangrejal, con mi amiga la culebra marrón. bueno, y acá la encontramos recorriendo recorriendo el, el, cangrejar, no sé qué estaría comiendo, pero bueno, era muy llamativa. Y su cabeza es más bien ancha que alta, así alargada. Y por lo general, esta está muy, muy tranquilita. Por lo general son bastante agresivas. Te, tiran a, correr y y a atacar. Se alimenta por lo general de pequeños roedores, anfibios y se alimenta más bien de noche, es una, culebra nocturna. Y acá lo encontramos, a veces se, la ha visto arriba de, los, pastos, cuando crece todo el pajonal. <laughs> se fue para allá atrás. <laughs> Se quedó ahí. <laughs> cuando se inundan eh, los cangrejales, las marismas de estas, se, llena agua por, la, por la, la, por las recientes marinas quedan arriba los pastos esperando que se seque el ambiente. Bueno, acá la vamos a liberar con nuestra amiga. <laughs>